Oh shit. All the girls are looking at this. Nej, andra hållet nu. Andra hållet. Va? ja, är på en låda. Ja. Ah, nu får ingen kniv. Tänk om jag får det nu och så hade du bara sett förstört. Ja. Holy shit. Tänk om du får kniv nu. Vem sa det? Vem sa det? Motherfucker. What? No! What? What did I, I, going to I, I,